再换你，再换我。嗯咕咕咕咕咕咕咕咕咕。嗯，啦啦啦啦啦啦啦啦。